Wo sind wir jetzt, Trino? Im Tal des Todes. Im Tal des Todes. Kommen wir da wieder raus? Ähm, wir kommen nie wieder raus. Ah, ja. Da müssen wir nur den Weg zurück, was wir gelaufen sind. Aha. Und was machen wir, wenn wir Durst haben? Okay. viele Menschen waren hier noch nie? Wir sind hier nur. Ja, musst du bullern? Äh, ja. ja dann, dann lass die Mama dich einmal bullern, dann bewässerst wenigstens einmal hier das Umfeld. Du rutscht ab. Hier Was tue ich? Du, du bist ein bisschen abgerutscht. Schau mir an, wenn du mit mir sprichst. Du bist abgerutscht. Jetzt darf er nochmal schreien. Komm, nochmal schreien. Komm, Warte. Die geländegängige Bergfamilie. Halt mit Ziegen und Böcken. Rino, wer soll uns aus dem Tale des Todes führen? Mm. Die Mama? Nein, du. Ich weiß wer. Wer ist du? Der Papa? Soll der ich weiß es. Ich weiß wer. Der wer? Back. Nee, der, der Back. Papa hm. soll uns führen. Okay. Siehst du hier einen Back? Nein. Wie hast denn du dich wieder angezogen? Du schaust aus wie ein Kasper. Außerdem habe ich mit Marino geredet. Ich wollte von ihm wissen, wer... Wie man rauskommt. Einfach diesen Weg. Einfach den Fluss folgen. Einfach dem Fluss folgen, was aus der Trocknet ist. Dann kann man raus aus des Teil des Todes. Probieren wir das einmal, ja? Ja. Rio de la Morte. Der Todesfluss aus der Schlucht des Todes. Soweit sind wir jetzt mal gekommen, dass wir zumindest in halbwegiger Zivilisation zurückgekehrt sind. Papa, wohlbehalten und schwer unverletzt.